عدد من الأعداء في الوسط أعيد التحقيق لأجلك آخر لاعب باق واحد سقطت السبايك في الوسط رينا حان وقت الصيد لاعب باق سرعت السبايك بشيء ما هناك لا يمكنني وصف شعوري إنهم مثلنا ولكنهم مختلفون أعيد التلقين أعيد التلقين تبقى عدو واحد آه. آه. آخر لاعب باق فالوريا اتلس بايك أنهم انتصروا علينا سيرون أن أمرنا لم ينتهي وأننا سننهض من جديد أيمكنكم مساعدتي؟ إن قامت ريس بتحطيم شيء آخر فسأحطمها بنفسي أغبياء أكفاء أرى رجلكم أعرف ما يجب إنجازه أيمكنكم مساعدتي؟ لنبعدهم سلاح هنا سلاح هنا ابتعدوا عن طريقي وداعا رصد عدو في اي سقطت السبايك في الوسط أه. حجب الرؤية هنا هنا انتهى المزاح سأقضي عليك أعيد تلقيم هنا ابحث عنه وجدت واحدا وجدت واحد أطلقت السقف عميته آخر لاعب باق احترسوا من ريز المعادية تلك يا أصحاب فلن أتمكن من رؤيتكم تتحولون إلى أشلاء لاعب باق آه.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 ارفع رأسك نحن فالورانت نحن مقاتلون تبقت ثلاثون ثانية زرعت لسبايك انطلاق حجب الرؤية آخر لاعب باق انتهيت معا سندفنهم وستلاحقهم آثامهم واحد رصد عدو في إيه تم تقسيم عالمكم هلبوا البصر 5 في A تبقى عدو واحد سنقاتل مجددا عدو واحد آخر جولة في الشوط لا توفروا أي شيء إنها آخر فرصة لاستخدام معدات عن طريقي سلب البصر سقطت لسبايك تي بي تبقى عدو واحد تبديل نعم. الجبهات أريد سلب حياتهم لا حياتكم أحتاج إلى دعم شكراً أجلك يا أختي أطلقت الثقب حجب الرؤية آه. آخر لاعب باق this bike. بالراحة لم ننتهي من القتال بعد حان وقت استخدام أصدقائي حان وقت الصيد حجب الرؤية أطلقت الصقر أعيد التلقيم أعيد التلقيم سيب البصر آخر لاعب باق سقطت السبايك في الوسط واحد منهم. معركة أخرى اعتبروها بداية جديدة وانسوا ما حدث في الماضي هيا فلنذلهم سلب البصر لاعب باق سقطت السبايك في بي تبقى عدو واحد ثلاث أرواح حجب الرؤية تصرفت كأنني أفضل فهذا يأمرني بالفعل كان هذا مثيرا للقلق يا رينا فلنهاجمهم حجب الرؤيه واحد أكره قول ذلك لكن من الأفضل اللعب بروح الفريق على الأرجح لذا ما هي الخطة؟ ابعدوا عن طريقي أحدهم في أي تبقى عدو واحد لم تر مذبحة من قبل فهذا هو ما تبدو عليه انتهى المزاح سأقضي عليك أطلقت الصقر كلب طيب البصر وداعا رصد عدو كلب طيب البصر أطلقت الصقر تبقى عدو واحد العالم لي إلا أنه ملكي وسأقتل للدفاع عنه 不知道诶 مقاتلتنا نقطة الفوز فلنجهز عليهم حتى آخر نفس سأريكم كيف يفعلها الزعيم الشارع سقطت السبايك في بي توقع شحنات ها. تبقت ثلاثون ثانية رفض كيف ستجري الأمور هذه المرة؟ ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ سأحميك يا صديقي كلب البطل سقط حامل سبايك سقطت السبايك في بي انتهيت قتلتهم دفن أخلقت عملتهم تبقى عدو واحد genoux.